السائلين No. 阿门。 ॐ Allah السلام это الله 阿。 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي